هنوز گپ نزده؟ ها؟ نه صاحب هنوز نه پس تو اینجا چه وظیفه داری؟ کردن با جان بشر چه کردن که تماما شده از زندگی و مخطر چه کردن با ذهن شما و شستن افکار شما صد حدیث و بی جا گفت همه از قول خدا عمرتان بری شد دیبا و خزانه لبریز از پول است و الماس کارش این است که جوانان وطن را بکند چار در خواب قاضیان ترسناک با شکلی عجیب غرق در ریش 说怕。